Украина содрогнулась от массированной атаки. Рано утром рашисты ударили по ТЭС, вокзалам и просто кое-куда. Путин заявил, что удары наносились высокоточным оружием по объектам инфраструктуры, а на самом деле по детским площадкам, офисным высоткам и паркам. Германия созывает группу G7 по просьбе Украины. Впрочем, обо всем по порядку расскажем далее в выпуске. Массированная атака по крупным украинским городам, воздушная тревога длилась 6 часов. Мирный собирает заседание Совета Безопасности, а Лукашенко снова грозит. Украина нападает на Беларусь, поэтому развернута группировка войск. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками. Украинцев не сломить. Метро остановлено, они прячутся на станциях и бомбоубежищах и поют патриотичные песни. А мы Ничего меня так не радует, как ваши лайки и комментарии под нашими видео, только они вдохновляют меня на работу для вас, поэтому не забудьте о своей важной миссии, поставьте лайк этому выпуску или напишите комментарий. Нашей команде очень важна ваша поддержка. А теперь вперед к новостям! Провалы на фронте государство-террорист ничем не может компенсировать, как ударами по безоружным людям. Путин в очередной раз подтвердил – Россия – террористическое государство. Рано утром они начали массированные атаки почти во всех городах Украины. Тревога звучала около 6 часов. Хорошисты обстреляли Киев и другие украинские города и населенные пункты. Очевидцы сообщают о взрывах в Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Днепре. О работе ПВО сообщает также и Хмельницкой области. 3-4 взрыва прогремели в Киеве в 8 утра. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. Сообщение об обстреле подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Шевченковском районе. Объектом атаки стал памятник Грушевскому в центре города. Рашисты, видимо, посчитали первого президента ОНР центром принятия решений. Атаковали детскую площадку и пешеходный мост у Арки Свободы. Только что ударило по мосту. Кличко не попало. там внизу воронка, вот запчасть от ракеты. Э -э вот там есть повреждения моста и там большая воронка внизу. Чуть позже корреспонденты BBC в Киеве сообщили, по крайней мере, еще о нескольких взрывах в столице. Момент прилета был запечатлен на прямом включении корреспондента. Метро останавливало движение. Временно закрыт был пересадочный узел «Театральные золотые ворота». Все подземные станции работают как укрытие. В Киевской области работает ПВО, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. На жаль, на цей момент мы знаем... К сожалению, на данный момент известно о том, что у нас есть разрушение гражданской инфраструктуры, есть жертвы среди гражданского населения, работают все службы ГСЧС и скорая помощь для того, чтобы помочь этим людям. допомога для того, чтобы максимально допомогти цим людям. У нас є, на жаль, руйнування У нас есть разрушение критической инфраструктуры, поэтому возможны перебои с электроэнергией, возможны перебои с водой з водопостачанням. Зробіть запаси. Сделайте запасы воды, зарядите мобильные телефоны, подумайте и помогите своим близким, кому необходима помощь больше, чем вам. Кому ця допомога потрібна більше, ніж вам. И сохраняйте спокойствие, идет 229-й день войны. 29-й день війни. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о взрывах в городе. Ночью россияне нанесли удары, в том числе ураганами, градами и тяжелой артиллерией по четырем районам Днепропетровской области. Орки радуются прилетам по городу. Во Львове пропадала мобильная связь. Ударили по нескольким объектам гражданской инфраструктуры. Харьков был полностью обесточен. Сегодня враг с особым остервенением испытывает нас на крепость. Испытывает всю Украину и, конечно, город Харьков. Агрессор вымещает злобу на мирном населении. Он бьет по инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность городов. Мы с вами все это уже проходили. Проходили в феврале и марте, апреле, да и во все время с начала войны. Я уверен, Выдержим и сейчас. Третий день рашисты кошмарят Запорожье. От атаки этой ночи, по предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро ранены. Повреждены несколько многоэтажек, детский сад, гимназия. Спасатели все еще разбирают завалы. Цель бункерного ясна – посеять страх среди гражданских, чтобы украинцы умоляли армию уступить. Но эффект получается обратный. Очевидцы говорят, столько проклятий в адрес России не слышали никогда. Пропагандисты стали распространять информацию о том, что Зеленский сбежал. Однако украинский президент записал обращение на фоне своего офиса в центре Киева. Ранок важкий, маем справу с террористами. Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские шахиды. У них две мишени, энергообъекты по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него. Цей ворог Україна буде і після нього. Министерство правды РФ тем временем отчиталось. Высокоточные ракеты нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры. Мол, они все поразили, что хотели. На этом точка. Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Путин проведет заседание Совета Безопасности, на котором, возможно, будет обсуждаться субботний взрыв на Крымском мосту. Накануне он впервые прокомментировал случившееся и назвал взрыв терактом украинских спецслужб. Глава СК Бастрыкин доложил бункерному шитое белыми нитками. В подрыве моста виноваты украинские спецслужбы. Кремлевская моль с дергающимся глазом повторила эти слова. Сегодня мы видим результат. Орки требовали крови. Здесь, э, как бы, э, только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Э, спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали им в подготовке этого теракта. Спасибо. Порошенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам Синепалова, Россия и Беларусь начинают задействовать группировку союзного государства. Вчера уже по неофициальным каналам, насколько там было возможно, нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Ну, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост 2. До меня была немедленно доведена эта информация, не по вашей линии. Еще раз подчеркиваю, это используют уже контакты, можно сказать, личного характера. Мой ответ был прост. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками. Однако военный эксперт в эксклюзивном комментарии нам рассказал, утренний обстрелы, не более чем продукт для внутреннего потребления пропагандистов. А армии Беларуси бояться нечего, ее просто нет. Он пытается, выполнив команду Путина, что-то сказать. Он пытается это сказать таким образом, чтобы мы поняли. И вот он говорит нам, что его территория может быть использована там, Россией для того, чтобы напасть на Украину. Вполне возможно, вполне возможно. Э, что дальше он говорит? Он говорит о том, что э, как бы Россия будет угрожать Европе применением там какого-то оружия с территории Беларуси. Вот то, что он сказал на самом деле. То есть так вот между капельками, между строчек это все читать. не будет он уступать, потому что, как и сказал один мой белорусский э, эксперт, э, говорит, вооруженные силы Беларуси не пойдут войной на Украину по одной простой причине, ввиду отсутствия вооруженных сил Беларуси. То есть под флагом Беларуси могут действовать россияне полностью. Россия продолжает наступление на Донбассе, пишет британская разведка. Хоть украинское контрнаступление продолжает давить российские силы в Херсонской области. Однако расисты по-прежнему твердолобо и упорно бьют в Донецком направлении. И первостепенное внимание уделяют наступательным операциям в центральной части Донбасса, особенно в районе города Бахмут. За последнюю неделю российские войска продвинулись там на 2 километра в сторону города по двум направлениям, приближаясь к прорыву к городу, который сильно пострадал от обстрелов. Эти силы, говорят разведчики, включали подразделения ЧВК Вагнера, в том числе и людей, недавно набранных из российских тюрем. Непрекращающиеся усилия России по дальнейшему упорному наступлению на Донбассе, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, подчеркивают необходимость для российских военных в тактическом успехе и отсутствие в их действиях оперативной гибкости, до сих пор подрывавшей их планы завершение минутка позитива в этом адском для украинцев дня в киевском метро. Проявляется весь характер украинского народа. Украинцы стали возвращать себе звание самой певучей нации. Раньше песня помогала работать и строить, теперь не расстраиваться из-за тревоги в бункере. это у меня все. Напоминаю, самая актуальная и интересная информация в телеграм-каналах Нехта поддержать нашу работу и развитие наших YouTube-ресурсов можно по ссылкам в описании. Призываю вас к активным дискуссиям в комментариях или как минимум поставьте лайк этому выпуску. Это позволит еще большему количеству людей узнать правду. На этом у меня все. Хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!